get some tequila. Ne, tak já jsem koukala na to video od Verči, na ty aktulky a tam to bylo zrychlený a myslím, že se tam zasmála Verča a to byl ty nejhorší z mých ever, to bylo nějaký a to bylo úplně vtipný. Já jsem vám to chtěla ukázat, ale pak jsem na to nějak zapomněla. Sakra, jsem tak blbě. Chňok, Ježiši Maria. Já, jak můj. Ne, Ed je totiž tak strašně vtipná. No, vole, jasně, úplně vtipná, jak hovno v slámě. tak hovno v slámě, jo. Krása. Úplně nejvíc hovno v slámě. Co děláš, N? Počkej momentálně tady koukám na toho odporného Araba a nechápu, co někdy může koupit. <laughs> Já. Hej, En, já tě vidím. Kde? <laughs> No prostě tě vidím. I tady ne... Počkej, tady nikdo není, jenom ten Arab. <laughs> Kde mě vidíš? Jednoduše. A to nemá cenu ani uklízet. Ne... Cože? Že tě vidím prostě. Já a kde seš? Dostaj. Co? Jak mi řekni, kde seš? <laughs> No ve stáji, ve veledele. A jak daleko seš ode mě? No, asi tak centimetr, řekněme. What the fuck? <laughs> Kde jsi? No ve stáji. Tak kde jsi? Řekni mi kde. Veledele stáj? Teď tam nejsem. No seš. Jsi tady dokonce třikrát. Počkej, počkej. Cože? Jsi tady dokonce třikrát. Děláš si prdel. To si děláš... Jako, to si děláš prdel, ne? Ty jsi řekla, že jsi štěprá, jako nové slávy. Jasně, no to je mi fakt... Vidíš tu podobu? <laughs> No vidím. Kaky? Počkej, takhle musíš. <laughs> Kaky? <laughs> A kaky. Kaky, kaky. tak, díkro. Ivaj, zač. Tak čau. Počkej. Um. to ne. <laughs> tak čau. Čau. Počkej, že? Jinak pro info, já jsem to natáčela. Děláš si prdel! Kde je ta lupata? Já ti, já ti přetáhnu, jo. Plesk! Já ti lopatu,